गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हेलो देखिए अभी टीवी टीम अपने पापा के साथ खेल रहे देखिए सुबह हो गया है टिम हम चाय बनाएंगे चाय बनाते हैं जब हम लोग के साथ ही बनाते हैं चाय ट्राईपोर्ट ले गए ना मुश्किल हो गया How much? Hola, देखिए कितना जल्दी उठ जाता है छः चप्पल में उठ गया दिन वाला भी बनाना है ठीक हाँ, जूता ही नहीं हुआ है तो, लेके चलो तुम लोग का सामान भरा हुआ है तो क्या हमको दो तीन में नौकर रखना है बताओ एक नौकर तुम नहीं और दो नौकर आ सकते पंटू बड़ा हो जाएगा तो पंटू भी रखना पड़ेगा जल्दी बड़ा भी नहीं हो रहा है इसी के पीछे आदमी खड़ा हो रहा है बेचारा हम्म, बेचारा आ ले बेचारा 要不然，加点加点糖呗。 <laughs> हम पहर करेगा तो धड़ाम से नीचे Mm-hmm. <laughs> <laughs>